Show Satanás. <laughs> O que, que eu fiz errado? Onde é meu ponto seguro? É no D. T. Tô no D, no D é seguro. Ai, meu Deus. Anarchy faz isso comigo não, moço. <laughs> Nossa. E mais? Piadinhas. Gente, como que se chama o elevador na China? Vocês sabem? Na China? Aprendi isso. Muito legal. É só apertar o botão que ele vem. Aguenta aí, moço. Eu tô tirando o snap out. <laughs> Alguém clean. O Richeter acho que tem que aumentar. Eu uso produtos da Avon. Hum. Pronto, viu? Minha pele está lisa como um bebê. Sabe? Ai, olha onde eu vim parar. Ah, não. Ele tá se curando ali, ó. Toma! <laughs> Mano, alguém clipa isso. お前はもう死んでいる。 Isso foi muita mentira. Não! Olha, achei. Oh, não! Ele me achou! Socorro! Como será? É, talvez porque se você apertar shift, você deixa marcar no chão. Deu bom, deu bom. Motoqueiro! Não! Eu preciso explorar o andar de baixo, mas ele tá no andar de baixo. Vou fazer assim, ó. Vou tacar o negócio ali e sair correndo. Ai, ele me viu! Não deu certo! Por quê? Meu amigo? Menina, você tá com precisa de óculos? Bom, acho que é, é o fim dela, a próxima vez que ela for pro gancho. Meu Deus! Alguém clipa isso. <laughs> Ela foi o Sonic agora. E... Ah, né? Eu, eu tô bugando, gente. Eu tô... Ah, meu Deus. Eu vou quitar. Adeus. Meu Deus, ele jogou a granada na minha cara. Pelo amor de Deus. É no D de novo. Ready. Meu ponto seguro é o, é o D. Pode deixar. A lei é o seguinte, se ela rotar nas suas costas, tira a mão. Rotou, rotou, tirei a mão, tirei a mão. Dancinha. Ai, eu cliquei nela. Ah.